Ferrari nxjerr nga loja rivalin e tij britanik. Ju lutemi bëni subscribe, e sato. Ferrari pret që të rrisë shitjet e tij duke tejkaluar edhe parashikimet për fitimet e këtij viti në mbi një shtatëdhjetë e një miliardë dollarë. Marka italiane ka deklaruar se pothuajse të gjitha modelet e kësaj makine janë shitur. Fuqizimi i dollarit ka sjellë rritje të të ardhurave për kompaninë, por Ferrari ka deklaruar se është përballur me kosto më të larta kërkimi dhe zhvillimi. Megjithatë duket se e njëjta gjë nuk po ndodh me kompaninë britanike rivale të Ferrarit. Aston Martin ka deklaruar se zinxhirët e furnizimit po ngadalësojnë përparimin e kompanisë teksa për pasojë edhe parashikimet për marzhin e fitimit brenda ndërmarrjes janë ulur. Që prej vitit dy mijë e tetëmbëdhjetë kompania ka pasur probleme të mëdha për sa i përket listimit të aksioneve në tregjet financiare. Vetëm këtë të mërkurë aksionet e Aston Martin ranë me rreth gjashtëmbëdhjetë në bursat ndërkombëtare. Kompania është përballur me probleme në menaxhimin dhe ristrukturimin e brendshëm.